vigésimo capítulo provincial de México Occidental, generando vida. ¿Qué significado tiene el logotipo del vigésimo capítulo provincial? En el logo se identifican cuatro elementos como generadores de vida y que hacen posible que la vida continúe, fuego, agua, tierra y aire. El fuego nos llama a ser fuertes, valientes, arrojados y a renovar el espíritu de nuestra provincia. El agua, con su claridad, nos invita a refrescarnos, a sanarnos y a renovarnos. La tierra nos enseña a ser firmes, determinados y a dar frutos de vida. El aire nos mueve a ser presencia en libertad con creatividad e inspiración. Haz tuyo este símbolo que te invita a vivir con el fuego del Espíritu de Jesús como en Pentecostés, que elimina nuestros miedos con el agua de Caná, que se transforma en servicio y fiesta, como la roca que a fuerza de constancia y amor cede y se rompe en comunidad y con la presencia de tantos hermanos y amigos que nos han precedido. Su espíritu sigue vivo entre nosotros.